¿El nivel de nuestro club de canto siempre fue tan alto? parece que cambió desde que él entró. ¿Quién? Takasugi. Dicen que aprendió latín solo para la canción. ¿Latín? Me pregunto si servirá de algo. No sé. Dicen que canta descalzo. No te creo. ¿En serio? También dicen que no bebe agua normal. ¿Ah? ¿Y entonces? Agua hervida. ¿Agua hervida? Agua hervida. El perspicaz. Takasugi. El perspicaz Takasugi. El perspicaz Takasugi. Este es el comienzo del perspicaz Takasugi.